深受全国人喜爱的跳水运动员全红婵并不在其中，这也让外界感到非常疑惑。难道是因为跳水队管得太严了，不给红姐参加的机会吗？从2004年雅典奥运会开始，国家队奥运冠军都会在奥运会结束后组成代表团前往香港访问。对于运动员来说，能够受邀前往香港访问，这是一项莫大的成就，因为这意味着。 他们的影响力是很高的。例如，此次受邀访问香港的二十九人运动员中，只有苏炳添不是奥运冠军，可见他在百米上取得的成绩的确令人惊叹。除了苏炳添外，其他运动员也都是各个领域的名将，像乒乓球的马龙、许昕，击剑的孙一文，跳水的谢思义等。举重则是七位奥运冠军皆榜上有名。 但是比较遗憾的是，十四岁的跳水冠军全红婵并没有在名单之中。众所周知，全红婵有着极高的人气，她也是一个非常接地气的人，性格非常淳朴。也正是因为如此，全红婵吸粉无数，成为国内关注度最高的运动员。喜欢全红婵的人年龄跨度可以说非常大，青少年小朋友自不必说，甚至连中老年人都很关注她。 此前，香港媒体曾走访街边，向当地市民统计他们最喜爱的国家队运动员，其中全红婵毫无悬念高居第一名。一位老伯接受采访的时候说道：“最想见十四岁的全红婵跳水比赛夺得金牌。”相信香港市民们在看到访港名单后，一定会觉得有些可惜和遗憾，毕竟全红婵落选了。 那么究竟是全红婵自己不想去，还是跳水队不给机会呢？显然两者皆不是。首先，第一点，能够访港是运动员的荣耀，所以不存在全红婵不想去。第二点，全红婵虽然是跳水队中年纪最小的，但以他取得的成就，绝对有资格入选访港名单。其实全红婵无缘访港名单，还是老生常谈的问题，那就是他的关注度太高了。 教练怕影响到他。据全红婵的恩师何威仪透露，红姐在奥运会之后受到了外界太多的干扰，这对十四岁的小姑娘来说绝对不是好事。这已经对她的生活和训练带来了负面影响。所以，为了保护好这位天才选手，唯有尽量减少她参与活动的次数。这其实也是为何奥运后全红婵没有接代言，也很少出席商业活动的原因。 再者，全红婵现在还小，以后有的是机会。她现在最需要的就是安心的投入到训练中，所以此次全红婵未能进入访港名单，其实也在情理之中。有媒体关注到了全红婵的哥哥，这位年仅二十岁的优秀青年，在初中毕业之后就辍学打工。 目前已经成为了一位非常优秀的厨师，不得不说，能够在小小年纪就做到吃苦耐劳，并且承担起家庭生活的重任，全进华完全可以称得上是当代青年的典范。而在最近，全红婵的哥哥在社交媒体上吐露了自己的心声，而从他的发言中，也可以感受到全红婵这位选手的成长有多么的不易。 全红婵家里一共兄弟姐妹五人，家里的生活环境比较贫穷，再加上一些意外和生病的情况，这个本不富裕的家庭更加的雪上加霜。在这样的情况下，全进华作为家中的长子，不得不扛起重任，辍学打工，成为一名厨师学徒。目前二十岁的他，已经成功出师。 即将在湛江市开一家自己的餐厅，而在最近，全红婵的哥哥也在社交媒体上留言，表示苦难的日子总会过去，不信等你回头看看，你已经度过了很多的困难。这句话虽然没有什么太深的含义，但是却令人非常的感动。从这段发言中可以看出，全进华这位哥哥对妹妹非常的关心。 他深刻了解到了全红婵训练有多么的辛苦，因此他这一番话不仅是在为自己的过去总结，也是对妹妹训练生活的心疼。这番话让大家感受到全红婵获得一枚奥运会金牌有多么的不容易。全红婵的哥哥虽然文化水平不高，但是对待弟弟妹妹们都非常的疼爱。 并且自己的眼光也比较长远，他一直都希望全红婵不要只关注于当下，而是要继续前进，获得更多的奥运金牌。从这里不难看出，他对全红婵的期待是非常高的。而从他的这番话也可以看出，他们一家人能够有现在的生活环境，也是通过克服了很多的苦难才换来的。总之，希望他们一家人都能够过上更加幸福的生活。 也希望全红婵能在之后的比赛里获得更好的成绩。